магниттик талаадагы ток менен жабык контурдун жүрүм турумун карап көрөлү бир тектүү магнит талаасында магнит индукциясынын сызыктарына перпендикуляр жайгашкан алкак бар келгиле чынжырды жабалы алкак ошол эле абалда калат сол кол эрежесин колдонобуз жана алкактын капталдарына таасир этүүчү күчтөрдү аныктайбыз бул күчтөрдүн таасири астында алкак деформацияланышы мүмкүн тартуу деформациясы келгиле кадрды тең салмактуулук абалынан буруп күчтөрдү көрсөтөлү бул күчтөрдүн таасири астында алкак тең салмактуулук абалына кайтып келет демек бул тең салмактуулук абалы туруктуу келгиле агымдын багытын өзгөртөлү алкак кыймылсыз бойдон калууда башкача айтканда ал дагы эле тең салмактуу абалда турат келгиле анын тарабында аракеттенген күчтөрдү көрсөтөлү бул күчтөрдүн таасири астында кысуу деформациясы пайда болушу мүмкүн келгиле алкакты четке кагалы ага таасир этүүчү күчтөрдүн таасири астында алкак эки тең салмактуулук абалынан алыстап бир абалга ыктагандыгын көрөбүз алкактын бул абалы туруктуу эмес алкак магниттик индукция сызыгына параллелдүү чынжыр жабылганда рамкага күчтөр аракет кылып аны биринчи абалына кайтарууга умтулушат албетте бул учурда алкакка таасир этүүчү күчтөрдүн моменти максималдуу болот